今天我们要演示一个技术啊，演示一个什么技术？特别牛逼！高扫踢有很多方式防守，对吧？最简单的，它正面正常高扫踢，包提膝疙瘩，对吧？提膝是为了想办法让他呃不要那么轻易的提，让他想办法绕过我踢，防我腿踢，对吧？这样嘣，一个，对吧？包括还有什么高扫踢？我也可以开始拨开，对吧？我有很多方法去防守，还有什么方式方式防守呢？就是这个，这是一个非常。 呃，罕见的防守方式啊，但是很好用。比如说胡同给我一个高扫，来，砰！要想办法去放倒它，啊，是这样的啊。来，再来一个，咱们我慢点啊，慢点啊。是怎么做的？砰！他踢到我的一瞬间，实际是，我是一个手臂拍击的格挡。然后呢，在那一瞬间，我要做的事儿是，拿这两个手啊，拿我这个肘子这个位置，接触到他腿的重时，还有这上只手，砰，给他抓住，然后举举的举到大概头顶的位置，脚尖往前一垫。 把它放倒，来个慢动作，看一下，来，嘣，然后嘣垫起来，哎，脚尖往上。如果你身高有限，对吧？如果他柔韧性很好，腿都劈到天上了，还不还不摔怎么办？您跳起来就行了啊！再来一次，我们再不温柔的来最后一次，我们就要开始温柔的演示了。来，一次，来，你再等一下，等一下，可以踢重一下，踢重一下，感受它是可以使用的。来，嘣，哎。 所以这个技术它是某种情况下是不错，可以尝试，你不能老用，对吧？老用人家识破。好，那我们怎么练习？一人一次练习。那如果搭配一些以前我们教过的技术，我们怎么练习啊？这样的话，你你的反应能力会得到提升啊，正常的。那一个右腿扫踢，我踢膝盖当反击。OK，第一个哈，第二个他踢我右腿，我不开。OK，第三个高扫就是这个。o 哎，两个尝试温柔一点，就是争取就不摔对方，对吧？哎，一开始会了，掌握了，慢慢来，好吧？我踢他。 变一次的，我踢他中扫，格挡反击，攻，OK，我踢他中扫的拨开，高低扫反击，好，我踢他高扫，他做一个技术，嘣 w i s h 好，再来一次，他踢我中扫，我高挡反击，嘣，好，他再来，嘣，拨开反击，好，他再来，嘣，嘣，哎，这样容易建立什么呀？建立你几个技术不停的切换，所以脑子里不只想一个技术，对吧？我踢他中扫，高挡反击，嘣，嘣，我踢他中场拨开，嘣，反击。 我替他高啥？他做这个，攻，哎，很温柔啊，怕摔伤我。好，尝试一下啊，在实战中也许偶尔用这个，偶尔这个，偶尔啪举起来，对你有帮助。感谢收看，我们下期见。